fiesta de cumpleaños parte 3. Las pibitas. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Los pibes carita fachera facherita. Vegeta, debo de confesarte algo. Cacaroto Poco a poco el corazón va perdiendo la fe. ¡Cállate! Perdiendo la voz. ¡Sálvame del olvido! ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame del hastío! Que estoy hecho a tu voluntad ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy duro. Y abrázame y dime que me amas, Kakaroto.